Hello，大家好，我是你们的 H 到常博维，这是加成，我们要教你肘膝的组合啊。看一下，这个肘膝组合有很多变化啊。我们先来一个第一个版本，我们打个右肘，慢点的，右肘换步顶膝盖，包，好步前面直接。很多人啊，很多人不知道肘和膝怎么去连，那个步伐怎么解决。我们再演示一遍完整的，看一下啊，走，好，师傅来再来一遍啊，仔细看，我等一下给你讲细节啊，来。 energy hand feels right n d i t don't need corrected no no doubt gonna start my publishing company a n d s a r c o l l e c t i v e 打肘对吧横向走法上部蓄力帮我打完之后我们模拟我们换步顶膝模拟什么情况模拟是对手没有被我打的往后退他还在这里所以呢我必须这蓄力点你不能直接起膝 ok 所以我换步帮我顶膝顶完膝哥们儿终于往后退了我操顶完膝哥们儿能不往后退吗所以我顶完膝之后 我腿不会说顶完膝落回来，我要想办法把腿落到前面，因为前腿直接一蓄力，我就可以落这个力量，然后去打右肘。好，它就可以变成一个组合啊。这样的话，o k 很有效，我们试一下啊。右肘，然后换步左膝，然后直接前腿落地蓄力，右手它就连起来来来练，蓄一好，再换个角度啊。待会还有别的步伐，不要关啊。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 我怎么办？我借这个力看，我借着打手的感觉，嘣打完之后上步，嘣顶膝。所以我是用什么？上步蓄力顶膝。我不是用的换步，我不是换步了，我是上步。来一遍，慢点啊，嘣上步顶膝一样落地，后面的肘是一样的。再来一遍。所以，我们模拟两种情况，你可以建立两种不同的步伐练习啊。好，来，啪啪，再来一遍。 快再来一遍！我们现在把两种方式切换一下。OK，先是一个换步的，再做一个上步，好吧？OK，好，上步的下一个啊，好，再来一遍。哎，我的 好，这期就到这儿啊！我跟嘉诚在深圳的皇冠泰森俱乐部啊，刚做完培训，特别好。下期给你更多好玩的，感谢收看，下次见。